Всех витаю, с вами КТ. Сегодня, как вы знаете, у нас последний день лета, и я хочу пожелать всем успехов в учебе, здоровья, всего лучшего самого. Видео все равно будут выходить, ну, конечно же, речи чем сейчас. Но я буду стараться в свободное время от учебы делать видео. Хочу, чтобы у моих подписчиков всегда все было отлично чтобы они всегда были здоровы и чтобы у них-то все шло по маслу. Ну, как-то так. Желаю всем успехов в учебе, успехов в жизни и успехов во всем, в чем может быть успехи, короче, да. Я вот всех люблю. Всем пока. Всем хорошей учебы. Всем всего самого лучшего. Пока.